Consting TV mobikisi alela bino danze bongo mpo na bino bolobi ngai nazali nani mpo na biso tolobi yo ozali kuluna yo ebembe ya tata mpe ya mama na yo bakufa ata sikoyo tala petro yobi babor nga naliaka yobi babor na nga mobikisi na yaya na ye na tata na ye balalaka te mpo bino bopambwama